Բարև ձեզ։ Եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է ավելացնել authentication մի Express ծրագրին։ Authentication նշանակում է, որ մենք ունենք ինչ-որ ինֆորմացիա որ server-ի վրա, որ մենք ուզում ենք պաշտպանենք եւ միայն հասանելի դարձնենք այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ նախ եւ առաջ գրանցվեն մեր ծրագրով եւ հետո ուրեմն login անեն, այսինքն տեղադրեն ճիշտ email եւ password-ը, parole-ը Հետո նոր իրանց հնարավորություն կտանք տեսնել մնացած կայքը, հա ինչ որ տես մի բան։ Եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է այդ ամենը անել։ Ուրեմն սկսում եք մի հատ դատարկ պրոյեկտից, այսինքն դատարկ papka-ից, directory-ից, բացում եք terminal Եվ այնտեղ անում ենք npm init-y, որպեսի ստեղծենք մեր package.json-ը, ահա, ինքը ստեղծվեց այստեղ, մենք ուզում ենք օգտագործենք module-ներ, նենց որ ստեղ կանենք type module, սա Node.js-ին ասում է, որ մենք օգտագործում ենք ES module-ներ, հա, import եւ այն։ Okay, այդ հետո ստեղ script-երը եկեք էս փոխենք եւ ավելացնենք ուրեմն dev որը կկանչի node-man index.js, այդ index.js-ը միջազգ եկեք ստեղծենք, որը կլինի մեր ծրագիրը, մեր server ծրագիրը, հա։ Okay, այսինքն node-man-ին ասում ենք, որ աշխատացնի, բայց node-man-ը դեռ չունենք, հենց որ եկեք ավելացնենք իրեն npm install node-man dash-dash save-dev, որովհետև node-man-ը գործիք է, այլ ոչ թե հենց կոդ, որը մեր ծրագրի մեջ է օգտագործվում։ Եվ ահա, խնդրեմ, ինքը ուրեմն քաշում է node-man-ը, դնում է ուրեմն node_modules պապկայի մեջ, որ ինքը հիմա կստեղծի, ահա, խնդրեմ, սա ինքը Եվ okay, մենք հիմա ունենք node-man-ը, այսինքն հիմա մենք կարող ենք անենք npm run dev եւ խնդրեմ մեր ծրագիրը հիմա աշխատում է։ Բայց եկեք սա control c-ով անջատենք, որովհետեւ մենք դեռ մեզ պետք է express, հենց որ կանենք npm install express եւ express session որպեսի session-ներ պահենք, հա։ Դա էլ ուրեմն, քանի որ դա dash dash save չարեցինք, դա ավել այդ երկուսը ավելացան մեր dependency-ների մեջ, okay։ Okay, հիմա ուրեմն գալիս ենք ստեղ եւ ուրեմն եկեք import անենք express-ին, հենց որ um, import express from express եկեք ստեղծենք իրեն const app express եւ աշխատացնենք իրեն, հենց որ app.listen եւ port-ը պետք է նշել, port-ը առաջարկում եմ environment-ից ստանանք, environment variable-ից, հենց որ կանենք process.env.port Ամ հիմա այդ environment-ի ուրեմն .env ֆայլ կստեղծենք ստեղ, հենց որ .env env իր մեջ կգրենք port, որը կլինի 3001, հհ, հենց որ հիմա որ աշխատացնենք իրեն, բայց մի րոպե, եթե աշխատացնենք դեռ node-ը չգիտի, որ պետք է կարդալ ստեղից, հենց որ մենք վերադառնում ենք ստեղ, script-երի մեջ եւ ստեղ պետք է ավելացնենք dash dash require uh, inv.inv .config, բայց այս .env դա փաթեթ է, դա պրոյեկտ է, որ մենք պետք է քաշենք, նենց որ անում ենք էլի e npm install .inf -save -dev, որովհետև ինքը գործիք է, որը որը մենք ընդհանրապես օգտագործում ենք այդ inv-ը քաշելու համար։ Okay, հիմա մենք ունենք դա եւ իհարկե մենք ավելացնենք մի հատ .ignore file ստեղ, .git ignore, որ այս որին մեջ կգրենք .env եւ node modules, որպեսի modules, որպեսի նրանք չմտնեն գիտի մեջ։ Okay, հիմա եկեք ուղղակի տես մի հատ սովորական route ավելացնենք, app.get slash զուտ որ ստուգենք մեր մեր server-ին, սա կանի ուրեմն կընդունի իհարկե request եւ response, եկեք response.send hi։ Որ sense մի բան։ Հիմա ստեղ աշխատացնենք իրեն npm run dev նա հիմա աշխատել է, հիմա եթե գանք ստեղ 3001 է, չէ, ահա, խնդրեմ, ստանում ենք հայ։ Okay, ուրեմն մեր սերվերը աշխատում է, ամեն ինչ լավ է։ Հիմա առաջարկում եմ, որ մենք ունենանք ոնց որ 3 գլխավոր route։ Մեկը կլինի register, որպեսի մարդիկ գրանցվեն, մեկը login, հետո նոր արդեն մեր իսկական ծրագիրը, որը որը միայն հասանելի կլինի այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ login արվեն։ Նենց որ եկեք սկսենք register-ից, գրանցվելուց։ Նենց որ անենք app.get register der, որը ընդունում է իհարկե request response, request response, եւ ստեղ մենք անենք ուրեմն response.send file, մեզ path-ա պետք, import path from path, որպեսի անենք path.resolve եւ ստեղ ուրեմն նախև այդ resolve ինչ, ինչ ֆայլ ենք ուղարկելու։ Դե պետք է այդ ֆայլը ստեղծենք, նենց որ եկեք ստեղ ստեղծենք մի հատ papka, կոչենք իրեն view, views, ինչու՞ չէ։ Իր մեջ դնենք մի հատ register.html։ Ահա, ստեղ կգրենք h1 register, ինչ որ sense մի բան, okay, հիմա եկեք այս ֆայլը ուղարկենք այն ժամանակ, երբ գալիս ենք /register, նենց որ ստեղ կանենք ուրեմն views/register.html։ Սենց մի բան։ Եկեք ստուգենք դա, ստեղ եթե գնանք ուրեմն /register, տեսնում ենք, որ ստացանք register։ Cool, աշխատեց։ Եկեք մի հատ էլ route ավելացնենք login-ի համար, հենց որ եկեք սենց անենք, գրենք login, login, register-ին copy անենք, copy, paste, եւ իհարկե անունը փոխենք, դարձնենք login։ Okay, ստեղ էլ գրենք login։ Ահա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ունենք հիմա ոնց որ 3 հատ route, հա, register, login եւ slash Okay? Սա սովորական, այսինքն դադարքի ժամանակ կվերադասնենք hi, այսինքն դադարքի ժամանակ կվերադասնենք hi, register-ի ժամանակ կվերադասնենք register, կվերադասնենք register, login-ի ժամանակ էլ կվերադասնենք login։ Ամեն ինչ աշխատում է։ Cool։ Հիմա registry-ի մեջ եկեք ֆորմատ ստեղծենք, այնպես որ կանենք form, որի մեջ մենք կդնենք այդ ամոչ ինֆորմացիան, որ մենք ուզում ենք ոնց որ ուղարկենք server-ին գրանցվելու ժամանակ։ Այնպես որ կստեղծենք մի հատ input type text անունը թող լինի name ինչ որ sense մի բան եւ եկել է իր label-ը թող լինի name։ Եկեք այդ ամենը դնենք մի հատ div-ի մեջ։ Ինչու՞ չէ։ Ահա, sense մի բան։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ մենք գնանք ուրեմն register, կստանանք մի հատ sense բան, չէ՞, name եւ մի հատ text box։ Եկեք նաև ասենք required որ ինքը անպայման է, որ լրացնենք, առանց դրա չի լինի, նաև եկեք ավելացնենք ուրեմն email, type-ը արդեն text չի, այլ հենց email է, անունը email է եւ այլա պարտադիր եւ իհարկե parol, չէ՞։ Գրանցվելու ժամանակ, այսինքն մարդիկ կլրացնեն իրանց անունը, email-ը, email հասցեն եւ parol-ը, չէ՞։ Այսօր սա կլինի password type-ը password-ը եւ անունը password-ը։ Հիմա, ինչի ենք ստեղ այս type-ը գրում, որովհետեւ ինքը լիքը բաներ փոխում է, այսինքն input-ին օրինակ, երբ որ ասում ենք password-ը, այդ ժամանակ օրինակ ստեղ գրելուց տեսնում եք կետեր են առաջանում։ Իսկ սա քանի որ տեքստ է, ստեղ գրելուց տեսնում եք տեքստը երևում է, okay? Այսինքն նայած ինչ type ենք տալիս input-ին, input-ը իր ոնց որ դերը մի քիչ փոխում է։ Okay, հիմա մեզ պետք է մի հատ կոճակ, որպեսզի այս ամեն ինչը submit արվի, այսպես ասած, այսինքն ուղարկվի server, նենց որտեղ կանենք button type submit Ուոպ, այսենց, և ստեղ կգրենք ուրեմն register։ Ինչ-որ սենց մի բան ստացվում, okay? Հիմա, մենք կարող ենք ֆորմային ասենք, որ երբ որ submit արվի, այսինքն այդ ֆորմայի այդ կոճակը սխմվի, ինքանի հետևյալը action uh, register Այսինքն եւ method-ը post։ Ինչա կատարվում ստեղ։ Մենք ասում ենք, որ ուրեմն երբ որ այս կոճակը սեղմվի, որպեսի browser-ը ստեղծի մի հատ post խնդրանք, path-ed, որը կգնա /register routing, okay? Այսինքն, ստեղ մենք index-ում պետք է բացի get-ից մի հատ էլ ավելացնենք app.post այդ route-ի համար register որը կընդունի իհարկե նույնպես ուրեմն request եւ response եւ կստանա ինչ որ մի ինֆորմացիա, հենց որ այդ ինֆորմացիան լավ կլինի որ գա request.body-ից եկեք տեսնենք կգա թե չէ, հենց որ եկեք console.log անենք դա այստեղ եւ response անենք .send yay ինչ որ sense մի բան կապ չունի։ Այս բանը ուղղակի ինֆորմացիա ենք ուղարկում ստեղ, չէ՞ նենց որ եկեք վերադառնանք ստեղ ու հիմա եթե ուրեմն մենք տեսնենք ստեղ ինչա կատարվում network tab-ում, հա? Եթե ես ստեղ ուրեմն լրացնեմ, ուրեմն Ruben email հասցեն ու չգիտեմ ինչ, ասենք 1 2 3, ասենք թե, չէ՞։ Եվ click անեմ register, ինչպես տեսնում եք, ինքը post արեց եւ ուղարկեց ինչ որ ինֆորմացիա դեպի server։ Այդ ինֆորմացիան կոնկրետ այստեղ է, Տեսնում եք form data, form-ի ինֆորմացիա, այսինքն, որի մեջ կա անուն, email եւ password։ Այս անունները ստեղ, որ գրած է name, email, password, գալիս են, մի րոպե, գալիս են այ այստեղից, այս name, name, email, name, password որ կա է այստեղ։ Այդ այդ տեղից է նշվում դա։ Այստեղ։ Իսկ այս արժեքները գալիս են input-ից հենց։ Okay, այդ այն արժեքներն են, որ ես գրեցի մեջը։ Okay, այս ինֆորմացիան գնում է եւ հասնում է server։ Հիմա տեսնենք ուրեմն server-ում ինչ եկավ։ Եկավ undefined, ինչպես տեսնում եք ստեղ։ Ինչու undefined։ Ուրեմն հիշում եք, մի րոպե գանք ստեղ, որ մենք ժամանակին անում ենք sense բան app.use express.json որը ինչ էր անում, երբ որ JSON էր գալիս մեզ մոտ, ինքը parse էր անում իրեն եւ արդյունքը կպցնում էր body-ին։ Երևի հիշում եք։ Բայց թարսի պես սա որպես JSON չի գալիս, այլ որպես այտենց յուրատիկ ինֆորմացիա, form data, հա։ Նենց որ մի հատ ուրիշ parser է մեզ պետք, որը կոչվում է URL encode։ Նենց որ անում ենք app.use express.url encoded եւ իրենք անցում ենք եւ գրում ենք extended կամ true կամ false, ես true-ը միշտ գրում ստեղ չու նշանակումա, որ այդ ստրուկտուրան կարող է ավելի խորը լինի, անպայման չի ուղակի մի հատ ցած ցուցակ լինի, էլի արժեք, բան անուն արժեք, այլ կարող է ինչ որ ավելի խորը ծառ լինի։ Եթե այստեղ false գրենք, ուրեմն նշանակում է այդ ծառը արգելված է։ Այս բան ընդհանրապես կարևոր չի։ Կարճ ասած, այս հիմա որ ունենք, հիմա եթե մենք անենք ուրեմն նորից գնանք register, եւ ստեղ ուրեմն գրանցենք ինչ որ բան, 1, 2, 3, այ հիմա եթե register անենք ու գանք ստեղ, տեսնում եք, որ ստեղ արդեն, մի րոպե, ստեղ արդեն եկավ մեր ինֆորմացիան, name, email, password, չէ՞։ Հիմա, այս ինֆորմացիան, որ մենք ստացել ենք user-ի մասին, մենք պետք է միտեղ հիշենք, չէ՞։ Հիմնականում դա անում են database-ում, բայց ժամանակավոր այս օրինակում մենք ուղղակի կպահենք իրան մի հատ զանգվածի մեջ, հենց որ եկեք ստեղծենք այդ զանգվածը users, օգտագործող, Եվ ուրեմն ավելացնում ենք այդ զանգվածի մեջ, նենց որ կանենք users.push Եվ ինչ ինվորմացիա, դե եկեք այդ ինվորմացիան distract անենք request.body-ից, հենց որ const name, email և password գալիս է request.body-ից, չէ? Ուրեմն մենք կպահենք ինչ ինվորմացիա այդ user-ի մասին, դե իր անունը, որը կարող ենք sense sense անենք, email-ը և password։ Հիմա, Քանի որ մենք գիտենք JavaScript, մենք գիտենք, որ եթե փոփոխականի անունը նույնն է ինչ որ բանալին, սա նույնն է ինչպես որ սա, չէ՞, այսինքն նույնն է ինչպես որ սա եւ նույնն է ինչպես որ սա։ Հիմա միշտ երբ որ մենք աշխատում ենք մարդկանց password-ով, այսինքն parole-ներով, պետք է շատ զգուշ լինել։ Ինչու՞, որովհետեւ իրանք շատ հաճախ օգտագործում են նույն password-ը, նույն parole-ը բազմաթիվ կայքերում։ Այսինքն այնպես չի, որ ամեն կայքի համար նոր parole են հորինում Դա հիմնականում անում են նրա համար, որ չմոռանան, որը հասկանալի է, բայց այստեղ խնդիր կա, որ եթե մենք այս տարված պարոլը, որը կարող է իրանց բանկի պարոլը լինի, այսինքն նույնն է, ինչպես որ իրանց բանկի պարոլը, կամ իրանց Google-ի պարոլը, կամ Facebook-ի պարոլը, կամ եւ այլն։ Եթե այդպես է, ու մենք հենց այտենց այդ պարոլը վերցնենք եւ պահենք մեր բազայի մեջ, դա վտանգավոր է, որտեղ հակերները, եթե վաղը մյուս օրը հանգարց կարողանան մտնեն մեր բազա եւ գողանան մեր user-ների ինֆորմացիան, մեր բոլոր user-ների email-ները եւ parol-ները կիմանան։ Եվ այդ նույն email-ները եւ parol-ները կարող են փորձեն տարբեր բանկերում, Google-ում, Facebook-ում եւ այլն միջև մտնեն։ Եվ այդ ժամանակ արդեն կարող են լիքը վատ բաներ անեն։ Նենց որ որպեսի այդ շարից, այսպես ասած, հեռու լինենք, ես առաջարկում եմ, որ այս parol-ը ոչ թե պահենք այնենց ոնց որ կա, այլ խառնենք իրան ու վերածենք մի հատ այնենց իրավիճակի, որ ով որ ստանա, կհասկանա, որ դա իսկական parol-ը չի եւ երբեք չի աշխատի։ Այսինքն եթե parole-ը real 1 2 3 է, մենք երբեք չպետք է պահենք այդ parole-ը որպես 1 2 3, այլ ինչ որ խարխուրը բան։ Ինչպես դա անենք։ Դե կա մի հատ գրադարան, որը կոչվում է bcrypt։ Նենց որ եկեք իրեն install անենք, նենց որ սա անջատենք, անենք npm install bcrypt նա մտելու է հենց մեր կոդի մեջ, նենց որ dash save dev չենք անում, ինքը սովորական գրադարան է, իրենց տեղ վերևը կանենք, ուրեմն import bcrypt from bcrypt, այսպես։ Եվ ինչ ենք անում, ուրեմն bcrypt-ը ունի մի հատ asynchron ֆունկցիա, որը կոչվում է hash։ Ուրեմն մենք իրեն կարող ենք await անենք, բայց մի րոպե, await միայն կարող ենք անենք այն ֆունկցիաներին, որոնք որ async են հայտարարված, չէ՞, հենց որ ստեղ կգրենք async։ Ահա, այ հիմա արդեն կարող ենք տենց անենք։ Ուրեմն await կանենք այս bcrypt.hash ֆունկցիային, որը վերադարձնում է մի հատ խոստում, հա, ինքը asynchron ֆունկցիա է, եւ իրեն փոխանցում ենք այդ parole-ը, որ մենք ուզում ենք խառնենք, եւ մի հատ թիվ։ Այս թիվը ինչքան բարձր լինի, այդքան ավելի խառխուրը կառաջանա այդ պատասխանը։ 10-ը հերիքա, 10-ը երբ որ շատ մեծ է այս թիվը, շատ երկար է տևում, երբ որ շատ քիչ է այս թիվը, այդքան ապահով չի, այնպես որ 10-ը մոտավորապես լավ է։ Okay, ուրեմն ինչ է ստացվում, որ ես bcrypt-ին մենք տալիս ենք եւ ասում ենք այս parole-ը վեցրու, որը սովորական տեքստ է եւ իրան խառնի ու դարձնում մի հատ այլանդակ բան եւ դա վերադարձու ստեղ եւ դա այն արժեքն է, որը մենք մենք կպահենք մեր database-ում կամ տվյալ պահին մեր զանգվածի մեջ։ Եվ դրանից հետո մենք ոչ թե կուղարկենք send, այլ կանենք response.redirect Եվ redirect կանենք դեպի login, այսինքն միտքը նրանում է, որ okay, հիմա որ արդեն գրանցվել ես, հիմա լոգին արա, քո գրանցված տվյալներով, հա, միտքը դրանում է։ Okay, եկեք տեսնենք սա աշխատում է թե չէ, նենց որ եկեք աշխատացնենք npm run dev եւ ուրեմն գալիս ենք ստեղ, refresh ենք տալիս, եթե գնանք register, ստեղ գրում ենք, ասենք Ruben, email եւ 123 եւ ինքը խնդրե մեզ route անում դեպի login եւ իր մեջ, իր զանգվածի մեջ, user-ների մեջ պահում է մի հատ object, որը նկարագրում է ինձ, այսինքն իմ անունը, իմ email-ը եւ իհարկե խառնած վիճակում իմ parole-ը, իմ 123-ը, այսպես ասած։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք login-ի մասին։ Ուրեմն Եվ մի շեֆը լոգին ենք անում, դե պետք է ինչ-որ ինվորմացա հիշենք սերվերում կլիենտի մասին, չէ, հենց որ մեզ պետք են սեշններ, մենք express session-ը արդեն import ենք արդեն npm install ենք արել, այնց որ կարող ենք անենք import session from express session sense բան եւ ուրեմն այդ session-ը պետք է մենք ավելացնենք որպես middleware, չէ՞, այսպես։ Ուրեմն secret-ը ես կարաչակեմ, որ պահենք մեր environment variable-ների մեջ, նենց որ ստեղ գալիս ենք, ավելացնում ենք սա եւ գրում ենք ինչ որ լիքը խառը խուրը, ինչ որ մի sense մի բան։ Okay, ուրեմն մենք ունենք express-ի session middleware, բայց մենք դեռ պետք է գրենք լոգիկա, որը կհետևի ով է լոգին արված, երբ են նրանք լոգ out արվում եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ ամեն ինչի համար ես կարողացեմ օգտագործենք մի հատ գրադարան, շատ հայտնի գրադարան, որ կոչվում է passport.js իր մասին կարող ենք կարդանք, եթե web-ում գրենք passport.js, <clears throat> Google անենք, այսինքն իր կայքի ոնց որ hashtag passport.js.org է, ինքը շատ լավ գրաջան է այն առումով, որ ինքը հնարավորություն է տալիս authenticate անել, այսպես հա ստուգել թե user-ը ով է եւ կարելի է իրան թողել թե չէ, տարբեր ձևերով, տարբեր strategy-ներով, այսպես ասած։ Եվ ի տեսած կլինեք, որ կան կայքեր, որոնք որ հնարավորություն են տալիս, օրինակ Facebook-ի միջոցով login անել կամ Google-ի միջոցով այս passport.js-ը հնարավորություն է տալիս այդ ամենը անել։ Ամեն այդ տարբերակը կոչվում է strategy։ Եթե ստեղ կլիկ անենք view all strategies, տարբեր strategy-ներ է տալիս։ Օրինակ, սա strategy-ն է, թե ինչպես կարելի է Facebook-ի միջոցով login անել, Google-ի միջոցով եւ նաեւ կա passport local, այսպես ասած local strategy, որը հնարավորություն է տալիս մեզ հենց մեր register արած user-ներով բան authenticate անենք դա այն strategy-ն է, որ մենք այսօր կօգտագործենք, նենց որ եկեք copy անենք passport local եւ իհարկե այս ամենը պետք է import անենք, նենց որ ստեղ control c-ով անջատում ենք server-ին եւ անում ենք npm install passport եւ passport local, okay? Okay, եկեք հիմա import անենք passport-ին, import passport from passport եւ իհարկե passport local-ին, import passport local from passport local Okay, հետո ավելացնում ենք passport-ին որպես middleware, նտրանում ենք app.use passport right? passport dot initialize այսպես եւ մի հատ էլ պետք է ավելացնենք app.use passport.session այսպես okay այս երկուսով ակի պետք է ավելացնենք Ուրեմն միջև շարնակել է, եկեք նախև առաջ ստեղծենք մեր login HTML-ը, որը այս բանը ընդհանրապես ասում է login, չէ՞։ Հենց որ եկեք registry form-ը կոպի անենք, Եվ ընդամենը մի քանի բան փոխենք, հեսա մի րոպե։ Դակ, ուրեմն այստեղ registry տեղը գրում ենք login, password-ը պահում ենք, email-ը պահում ենք, name պետք չի եւ action-ները փոխում ենք, որ ոչ թե registry-ին դեպի post-անի, այլ login, չէ՞, ինչ որ sense մի բան։ Okay, այսքանը բարձ է, չէ՞։ Այսինքն ստացվում է, որ հիմա եթե մենք ուրեմն գնանք դեպի /login, մենք կստանանք մի հատ sense մի UI, իսկ եթե գնանք դեպի register, կստանանք sense UI, չէ՞։ Լավ, հիմա վերադառնանք մեր կոդին և մեր passport-ին։ Ուրեմն մենք պետք է ասենք passport-ին, որ գոյություն ունի մի հատ local strategy եւ բացատրենք ինչպես է նա աշխատում։ Դենց որ մենք անենք հետեւյալը. passport.use Okay, այսինքն passport-ն էլ ինքը ներքին middleware կարող է ընդունի new passport local .strategy Այս ինչ է ստացվում, որ այս strategy-ն, որը կցած է passport local-ին, ինքը function constructor է, որը ընդունում է երկու արժեք, մի հատ object եւ մի հատ function։ Ուրեմն object-ի մեջ մենք տալիս ենք ոնց որ հավելյալ ինֆորմացիա այս strategy-ին։ Ինչ ինֆորմացիա։ Դե կոնկրետ մեր օրինակում, եկեք login.html-ը ուսումնասիրենք, ուրեմն մենք տվել ենք password-ին այս անունը, չէ, password։ Պարզումը passport-ն էլա, տենց ենթադրում, որ password-ի անունը password է, չէ՞, bytes։ Ինքը չգիտի email-ի մասին, ինքը սպասում է username, okay։ Այսինքն մենք պետք է ոնց որ passport-ին ասենք, որ իրականում մենք email ենք օգտագործել, այլ ոչ թե username։ Նենց որ վերադառնում ենք ստեղ եւ ասում ենք sense մի բան։ username field email Okay։ Սա ասում է այս strategy-ին, որ email-ն է username-ը, okay։ Իսկ այս ֆունկցիան ինչ է։ Այս ֆունկցիան կընդունի ուրեմն email, password եւ մի հատ done function։ Այս callback ֆունկցիա։ Այսինքն մեր գործը ինչ է, որ այս ֆունկցիայի մեջ մենք պետք է ստուգենք այս տրված email-ը եւ password-ը եւ կանչենք done function-ին համապատասխան ինֆորմացիայով, թե ամեն ինչ okay է, թե ինչ որ խնդիր կա, okay։ Նենց որ եկեք նախ եւ առաջ մեր user ցուցակի մեջ մանգանք այս email ունեցող մարդուն, user-ին։ Նենց որ մենք կանենք user.find user uh, user.email, հապասար է email, սա եթե գտնի, uh, եկեք վերագրենք պատասխանը user պոպականի մեջ կամ constantի մեջ, հիմա ստեղ մենք կասենք եթե user-ը uh, undefined է, այսինքն այտենց user չկա, նշանակում է email-ը սխալ է, չէ, նենց որ մենք կկանչենք done ֆունկցիային, անում եմ return, որպեսզի ուղակի կոդը չշարունակվի, էլի, չգանք հասնենք ստեղ, ընդամենը դրա համար, կարող ենք ստեղ էլ return անենք, ասենքն return-ը կապ չունի, ինչ է, սենց էլ է okay, բայց սենց ավելի սիրն է ուղակի։ Done ֆունկցիան ընդունում է որպես առաջին պարամետր, առաջին արժեք error object, որը սպառագայում չկա, երկրորդը user object-ը, որը գոյություն չունի, քանի որ email-ը սխալ էր, Եվ մի հատ object, որի մեջ կարող ենք ուղղակի հավելյալ ինֆորմացիա գրենք, օրինակ message, եկեք գրենք, չգիտեմ, incorrect email, հա, email-ը սխալ էր։ Չորտես մի բան։ Իսկ հիմա մենք պետք է համատենք password-ները, հենց որ կարող ենք անենք օրինակ, եթե user.password-ը նույնն է ինչպես որ տրված password-ը, այդ ժամանակ ուրեմն մենք կկանչենք done ֆունկցիային err չկա եւ user object կփոխանցենք, Իսկ հակառակ դեպքում, եթե password-ը սխալ էր, կգանք հասնենք ստեղ եւ կասենք ուրեմն error չկա, արժեք չկա եւ հավելյալ ինֆորմացիա կուղարկենք, որտեղ որ կասենք incorrect password, սխալ պարոլ, հա, ինչ որ տես մի բան։ Հիմա բարձվում է, որ սա չի աշխատի։ Ինչու չի աշխատի, որովհետև եթե հիշում եք, մենք պարոլը մակրո չենք պահում, մենք իրեն խառնում ենք, նոր ենք դնում այս user object-ի մեջ, որը մենք հետո դնում ենք այս բaragայում զանգվածի մեջ, բայց ապագայում կարող ենք դնել օրինակ database-ի մեջ, չէ՞։ Իսկ այս parole-ը, այս տրված parole-ը, հենց այն parole-ն է, որը user-ը գրում է form-ի մեջ, այսինքն սա real parole-ա, իսկ սա խառնածն է։ Հետևաբար, parza խառնածը հավասար չի կարող լինի real-ին, Նենց որ մենք կարող ենք bcrypt-ի ֆունկցիա օգտագործենք։ Ստեղ bcrypt-ը ունի մի հատ compare ֆունկցիա, համեմատել, որը ընդունում է մի հատ parse password, հա, parse text եւ խառնած text։ Եվ իրեր իրանց ճիշտ ձևի համեմատումը եւ վերադառնում է true, երբ որ իրանք իրականում նույնն են, հա, այս խառնած վարիանտն է, այս real վարիանտն է բայց սա asynchron է, դրա համար մենք await ենք ստեղ բերել, բայց քանի որ asynchron է, դա նշանակում է այս ֆունկցիային մենք պետք է հայտարարենք որպես async, այսպես։ Okay, այդքան բան։ Ուրեմն սա եթե true վերադարձնի մենք, ուրեմն done-ին կանչում ենք user-ով, առաջին արժեքը հիշեք, որ error object-ն է, որը այստեղ չկա։ Իսկ հակառակ դեպքում նոր ասում ենք, որ parole-ը սխալ է։ Մենք passport-ին նաև պետք է ասենք, թե ինչպես կարող է ուրեմն user object-ից ստանալ մի հատ ID, այսինքն մի հատ ունիկալ տեքստ այդ user-ի համար, եւ հակառակը։ Հիմա բացատրեմ ոնց։ Ստեղ գրում ենք passport.serialize_user, որը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, մի հատ էլ կա, մի րոպե, ոյ, passport.deserialize_user, որը ելի նույնպես ընդունում է մի հատ ֆունկցիա։ Հիմա Միտքը ինչում է, serialize user-ը կստանա մի հատ user object և մի հատ callback, done, ասենք թե։ Սա կընդունի մի հատ ID և callback։ Եվ միտքը ինչում է, որ սա ընդունում է user object-ը, դա այդ object-ն է, որը մենք պահում է, որը մենք վերադարձնում ենք այստեղ, այս object-ն է դա։ Իրենից մենք պետք է քաղենք մի հատ ID, okay նենց որ եկեք այդ ID-ն ստեղծենք հենց registration-ի ժամանակ։ Նենց որ եկեք sense բան անենք, սա ինչ է ստացվում, որ մենք մի չոր ունիկալ տեքստ ենք ստեղծում, օգտագործելով այս այսօրվա օրը եւ ժամը եւ ինչ որ math.random, հա և վերագրում ենք ID-ի մեջ, այսինքն ամեն user-ը բացի ունենալով name, email եւ այդ խառնած parole-ը, նաեւ կունենա մի հատ ID, Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք այս user-ից ID-ն ստանանք եւ վերադարձնենք այս done ֆունկցիայով, նենց որ կանչեք այդ done ֆունկցիային, առաջին արժեքը done-ի, որ ընդունում է դա error object-ն է, որը չկա, եւ ուրեմն user.id շատ բարձ, okay, այսինքն user-ից մենք ստալիս ստանում ենք իր ID-ն։ Իսկ ստեղ հակառակը, մենք ID-ն ստանում ենք եւ այդ ID ID-ից պետք է ստանանք այդ user object-ը, այսինքն այն object-ը, որի մեջ ամեն ինչ կա։ Նենց uh, uh, որ մենք անենք sense users.find, որը ուրեմն ամեն user-ով կպտտվի եւ կմանգա, երբ որ user.id-ն հավասար է մեր տրված ID-ին։ Այդ արժեքը մենք կփոխանցենք done ֆունկցիային, նենց որ կանենք done null, որովհետեւ error չկա եւ այդ արժեքը։ Այդքան բան։ Էլի եմ ասում, serializer նշանակում է, որ object-ից ստանում ենք text, DCLS-ը նշակմավոր տեքստից կամ ID-ից ստանում ենք object։ Այսինքն իրականում տակից սա, եթե բազայով ենք աշխատում, կլիներ ինչ-որ database-ի query, հա, ինչ-որ հարց, որտեղ որ կգնայինք բազայից կխնդրեինք, այս ID-ով user-ի ինֆորմացիան տուր, կստանայինք, հետո նոր կկանչեինք այս done ֆունկցիային այդ արժեքով, okay։ Լավ, այդքանը ունենք։ Հիմա անցանք login-ին։ Դե այստեղ, եթե հիշում եք, login ֆորմայի մեջ մենք անում ենք post դեպի /login route, չէ՞, բայց այդ route-ը դեռ գոյություն չունի։ That's why եկեք ստեղծենք իրեն։ Անենք app.post login, իսկ ստեղ եկեք օգտագործենք passport-ին։ That's why անում ենք passport.authenticate եւ իրեն կանչում ենք։ Եվ իրեն կանչելուց մենք փոխանցում ենք իրեն երկու արժեք։ Առաջինը strategy-ի անունը, որը կլինի local Եվ երկրորդը մի հատ object։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ասում ենք, մենք չենք ուզում login-ի authentication-ով զբաղվել, դա թող passport-ը անի, passport-ը այդ սաղացը գլուծի, մենք ուզում ենք, երբ որ IS route-ը կանչվում է, ինքը կոնկրետ օգտագործի local strategy-ն, Եթե հիշում եք, ինքը կարող է լիքը ուրիշ strategy-ներ ունենա, հա, Facebook-ի login-ով, Google-ի login-ով եւ այլն։ Եվ մի հատ object, որի մեջ կտանք հավելյալ ինֆորմացիա։ Կոնկրետ այս պարագայում մենք մենք ասենք, թե ինքը ուր պետք է redirect անի, եթե authentication-ը աշխատի, եթե login-ը ճիշտ լինի, parole-ը ճիշտ լինի, ամեն ինչ okay լինի, եւ ուր պետք է ինքը route անի, եթե ինչ որ խնդիր լինի։ That's what եկեք տենց անենք։ Երբ որ success message redirect-ի ժամանակ մենք կգնանք դեպի slash իսկ իսկ failure redirect-ի ժամանակ կգնանք էլի հետ դեպի login։ Այսպես, okay լավ եկեք փորձենք։ Ուրեմն եթե գանք ստեղ, տակ գալիս ենք, սկզբից պետք է register անենք, չէ՞, հենց որ եկեք register անեմ որպես Ruben, իմ email-ը եւ 1.3։ Արեցի։ Հիմա եկեք փորձեմ մտնել այս այս email-ով 1.3 մտա եւ ահա խնդրեմ ես մտա դեպի մեր կայքը։ Հիմա, բայց դե խնդիր կա։ Խնդիրը ինչու՞ է, եկեք restart անեմ իմ server-ը Okay, հիմա որ restart արեցի, այդ user զանգվածը բարձրաճնչվել է եւ ոչ ոք register արած չի եւ ես login արած չեմ, չէ՞։ Եկեք refresh տանք։ Ես դեռ կարող եմ տեսնեմ այս հայը։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս router, այս router պաշտպանված չէ։ Ինչպես կարող ենք իրեն պաշտպանենք։ Բարձվում է, որ passport-ը ավելացնում է մի հատ ֆունկցիա request-ին, որը կոչվում է is authenticated։ Այսինքն ստեղ, եթե մենք ուզում ենք այսա պաշտպանենք, կարող ենք sense բան անենք, ասենք եթե request.is authenticated-ը false է, ապա այդ ժամանակ response.redirect դեպի, օրինակ, login։ Իսկ եթե authenticated է, նոր ցույց տանք high, այսինքն կաշխատի մոտավորապես sense, նայեք։ Եթե հիմա refresh տամ չի թողում, գնաց login։ Տեսնում եք, եթե փորձեմ գնամ slash, հետա հետակցում login, չէ՞, չի թողում։ Բայց եթե ես login անեմ, այսինքն մի հատ register անեմ, մի րոպե, Ահա, հիմա եթե ես login անեմ, այ հիմա արդեն թողում է։ Այ հիմա արդեն խնդիր չկա, okay։ Բայց իրականում ավելի գեղեցիկ վարիանտ կա, թե ինչպես կարող ենք մեր router-ը պաշտպանենք, օգտագործելով middleware։ Հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ middleware, կոչենք իրեն check authentication, որը կընդունի իհարկե request response եւ next Ամ եւ ինքը ինչ ինչ պետք է անի։ Ուրեմն այս լոգիկան եկեք վերցնենք եւ տնենք ստեղ։ Այսինքն, եթե authenticated չէ ինքը redirect կանի դեպի login, իսկ հակառակ դեպքում կկանչի next, այսինքն կշարունակի, հա։ Հիմա սա մենք կարող ենք տնենք i ստեղ, նայեք։ Տեսնում եք, այսինքն այս route-ը սկզբից կկանչի այս ֆունկցիային, Եթե այս ֆունկցիան կանչի next, նոր կկանչի հաջորդ ֆունկցիային եւ տենց մի քանի հատ ֆունկցիաներ կարող ենք շարենք իրար կողք։ Ամ իսկ եթե մարդիկ արդեն login արած են, անիմաստը իրենց մատուցել login edge-ը, չէ՞, հենց որ եկեք նաեւ հակառակը ստեղծենք, հակառակ պաշտպանվելու ֆունկցիան, հենց որ middleware-ը, հենց որ check not authenticated, ստեղ փոխենք դարձնենք true, եթե authenticated է, եկեք գնանք դեպի ծրագիր, հա, դեպի մեր ծրագիրը, հակառակ դեպքում արդեն շարունակենք։ Եվ այս middleware-ը մենք կարող ենք օգտագործենք, որպեսզի պաշտպանենք register-ում, որտեղ register page-ի ցույց տալ այն ժամանակ, երբ որ արդեն login արած է, եւ login-ի ժամանակ այստեղ։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա եթե մենք գնանք մեր ծրագիրը, եթե ես refresh տամ, տեսնում եք, եթե փորձեմ ծրագիր մտնեմ, չի թողնում։ Անընդհատ գցում է login։ Դա i, մի րոպե, Այ այս այ այս պատճառով է, հա, որտեղ ինքը ստուգում է եւ եթե authenticated AES չենք, ուղարկում է դեպի login։ Այդ մասը ճիշտ է աշխատում։ Եթե մենք անենք register եւ գրանցվենք, այմա ես կարող եմ ուրեմն գրեմ իմ parole-ը եւ այլն, այ հիմա ես կարող եմ տեսնեմ ծրագիրը, իսկ login կարող եմ մտնեմ։ Ոչ, որտեվ արդեն login արած եմ։ Իսկ register կարող եմ մտնեմ։ Ոչ, որովհետև արդեն login արած եմ, այսինքն այդ մասը ստուգում է այս middleware-ը։ Ավելին ասեմ, մենք նա եթե մեր router-ը շատ-շատ են մեր ծրագրի, մենք այս այս ստուգումը կարող ենք անենք մի հատ ուրիշ middleware-ում, այսինքն մենք կարող ենք անենք sense app.use check authenticate sense այսինքն ստեղից բերենք դեպի ստեղ։ Ու ինչ է ստացվում, որ ինքը վերևից ներքև գալիս է, գալիս է, գալիս է, եւ միջև այս route-ը հասնել է ինքը ստուգում է սա։ Եվ եթե մենք authenticate արած չենք, ինք համիջապես redirect անում դեպի login, եթե արած ենք, նոր ինքը կանչում է next եւ շարունակում է դեպի ներքև, այսինքն եթե մենք ստեղ մի 25 հատ ուրիշ route-եր ունենք, նոր իրանք հասանելի կարող են լինեն։ Եվ այդպես մենք կարող ենք պաշտպանենք մեր ինֆորմացիան, եւ միայն ցույց տալ այն ժամանակ, երբ որ login արած է, այսինքն is authenticated-ը վերադառնում է true։ Մեզ մնաց մի հատ է կարևոր դետալ, հնարավորություն տալ user-ներին log out անել, հա, login արեցին, հիմա եկեք թողենք log out անեն։ Դե log out միայն կանեն այն ժամանակ, երբ որ արդեն login արած են, հենց որ այս այս middleware-ը տակ պետքա լինի, ավելացնենք մի հատ sense մի բան, app.get, եթե այս route-ով գալիս ենք, մենք request-ին կկանչենք .logout այս ֆունկցիան passport-ն է ավելացրել եւ իրեն կանչելով նշանակում է մենք logout ենք անում եւ logout անելուց հետո մենք redirect կանենք դեպի login։ Կամ բան։ Իսկ հիմա ուրեմն մեր ուրեմն ծրագրից մենք կարող ենք ընդհանրը ուրեմն կանչենք այս logout-ին եւ logout անենք հիմա, բայց մեր ծրագիրը այս պահին ընդհանրը մի հատ տեքստ է, hi, չէ՞, ուրեմն ծրագիրը հեսա։ Նենց որ եկեք դրա տեղը ստեղծենք մի հատ ավելի նորմալ ֆայլ, چی گیرم app.html օրինակ այն ինչ որ sense մի բան this is my application, սա իմ application-ն է եւ ստեղ ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ hyperlink, որի href-ը թող հղի դեպի logout logout sense մի բան okay եւ ստեղից ուրեմն եկեք ուղարկենք այդ ֆայլը, հենց որ եկեք ասենք rest.send file file ուրեմն path.resolve uh, views slash app.html Չոր sense մի բան։ Իմիջիայից եթե static uh, routing ուզենանք, եթե պաշտպանվածները կդնենք այս middleware-ից ներքևը, ոչ պաշտպանվածները կարող ենք ստեղ վերևը դնենք, հա, ինչ որ sense մի բան։ Լավ, հիմա եկեք փորձենք սա աշխատացնել, այնց որ եկեք նորից պետքա register անենք։ Ինչու՞, որովհետև հիշեք, որ այս users-ը ընդամենը մի հատ փոփոխական է, ու ամեն անգամ մեր սերվերը մենք փոխում ենք, node man-ը անջատում միացնում է մեր սերվերին, հետեւաբար մեր հին փոփոխականը ջնջվում է։ Դա համար պետք է database-ում գրել այս ինֆորմացիան, ոչ թե ինչ-որ փոփոխականի մեջ։ Բայց դե ուրեմն գրեցինք Ruben իմ email-ով 123, հետո login եմ անում 123-ով եւ ստեղ եմ։ Իսկ եթե հիմա ես log out անեմ, ես նորից վերադառնում եմ ստեղ եւ նորի էլ ծրագիրը իմ հանցանելի չի, եթե փորձեմ իրեն տեսնեմ, ինքը անդադ գցում է head login, բայց կարող եմ նորից login անեմ եւ նորից արդեն տեսնում եմ սա, եթե փորձեմ register մտնեմ, հետաքցում դեպի ծրագիր, կարող եմ log out անեմ այսպես։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը པարզ է, հույսով եմ հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք։